non aceptamos os plans do Partido Popular para a Universidade Pública. Ante o éxito da folga, onte o impresentable ministro Ver dixo públicamente que tiñamos desconvocado as manifestacións. Pois ben, aquí está... Vale. Pois ben, aquí estamos por decenas de miles. Ninguna maniobra antidemocrática nos va a parar. Imos acabar contigo e co teu decreto. Saímos a folga para dicir que non aceptamos que se nos a pagar 15 ou 20 mil euros para obter un título universitario. Paramos a educación para deixar claro que os fillos dos traballadores temos o mismo dereito a estudar que calquera outra persoa. Non vamos permitir que nos arrebaten os dereitos que conquistaron os nosos pais e os nosos avós. Non vamos permitir que nos arrebatedes a educación pública, PP non lle basta con subir as tasas ao 66%, con destruir o sistema de becas, coa 11, con despedir a 32.000 profesores, con expulsar a 45.000 estudantes da universidade por non poder pagar. O 3 máis 2 traerá unha barrera económica insalvable para a maioría. Expulsarán a centos de miles de xoves da universidade e supaurá despidos masivos entre os profesores. Con esta contrarreforma queren cerrar a cal e canto universidade para a inmensa maioría e que se convirta nun coto privado para os fillos dos ricos. Esta contrarreforma que é o produto da mente dos fanáticos da privatización, como son o ministro Ver e a multimillonaria secretaria de Estado de Educación Montserrat Comendio. En riba de que queren intentar destruir a educación pública, temos que soportar as declaracións da señora Comendio, que son un insulto a inteligencia. Nos di que vai ser un aforro para as familias. ¡Mentira! Vai supoñer un encarecemento brutal que suporá que un título universitario que te permita acceder ao mercado laboral en condicións dignas costará entre 15.000 e 20.000 euros. Nos di que, esta, eh, nos di que hai que conseguir o modelo norteamericano Pois non queremos un modelo no que nos temos que hipotecar de por vida para obter un título universitario. O máis escandaloso de todo é que di que o modelo da universidade pública é insostible. Sería sostible se este goberno deixara de saquear as arcas públicas para entregar miles de millóns aos especuladores, banqueiros e grandes empresarios. A súa única obsesión é privatizar a universidade pública para que os donos das universidades privadas fagan o negocio do siglo a costa da nosa educación. Detrás de todo isto, xa sabemos o que se esconde. Para sempre o PP defendendo as élites daqueles que forman parte. Dalles igual que non teñamos educación e sanidade, mentre eles podan seguir sacando tajada. Por iso queren privatizar a universidade. E por iso queren que os que provenimos de familias traballadoras non podamos vir á universidade. No fondo de todo está o modelo social que les defende. Un modelo no que unha minoría viva como auténticos majarafás. Mentre a maioría non temos nada. Un modelo en que, nos provenimos, en que nós, que provenimos de familias traballadoras, non teñamos formación para que nos poidan explotar nas empresas o día de mañá. Dende o sindicato de estudantes dicimoslles que non, que non aceptamos que ninguén que nos quite, que ninguén nos quite o dereito estudo, que non aceptamos que se nos bose, que non se nos bote das nosas casas para ter que buscarnos a vida en outros países. E por iso non vamos parar ata que se retire o 3 máis 2 e ata que ese ministro infame se vaya dunha vez. Va, imosles dar, imosles e eh, votar das urnas, das urnas, claro que sí. Non vamos esperar a cantón, porque o que está en xogo é moi grave, é o dereito ao estudo, a universidade pública. Por iso, se non tiveron xa bastante con esta folga que paralizou por completo as universidades e os institutos, no mes de marzo volveremos a folga e a movilización. Chamamos aos sindicatos de profesores, ás organizacións de pais e a todas as organizacións e colectivos de esquerda que saíamos todos xuntos no mes de marzo nunha folla xeral de toda a comunidade educativa contra 3 máis 2 pola derrogación de todas as contrarreformas educativas do PP e pola anulación de todos os recortes que desde que están no poder asestaron á educación pública. A loita é o único camiño, ver. Vamos te votar se pade. En Debate e deliberación asamblearia diferentes agentes estudantís que, que actúan en Galiza en defensa dun ensino Para as clases populares, analizamos a necesidade de convocar unha folga estudantil no noso país, recortes, miseria e cada vez máis falta de expectativas que os estudantes temos de cara ao noso futuro son os motivos que nos levan a ter que sair á rúa e movilizarnos para parar os ataques que desde o goberno do Partido Popular en Madrid e na Xunta se levan a cabo contra o ensino público. Queremos reivindicar dende o local até o nacional, visibilizando e socializando entre as nosas compañeiras problemáticas que nos afectan no noso día a día, nos centros de estudo, pero que venen ditadas dende moi longe por poderes completos unha xornada de folga, na que cunha súa voz berremos contra os recortes na educación, contra a masificación das aulas, contra a precarización da situación laboral do profesorado e contra, e contra que a universidade sexa cada vez máis un servizo que moi poucas podemos pagar. Opoñémonos xuntas a que nos quiten as bolsas, a que endurezan os requisitos para obtela, mentre recortan e deixan a campus e institutos en situacións dramáticas, cunhas infraestructuras contra un ensino que cada vez nos custa máis pagar as clases populares e cunha calidade cada vez menor. Reivindicamos un ensino público e gratuito. Reivindicamos o común como algo a defender de xeito colectivo por todas as estudantes e polos milleiros que xa non o son porque non tiveron oportunidade de acceder a unha bolsa. Apostamos por liscar das, au das aulas ao patriarcado e por iso nos opoñemos a un goberno que fomenta consumas indecentes de cartos aos colexos que segregan por sirva de motor para unha mudanza de valores, que axuden a extinguir a opresión sobre as mulleres, mentre eles imponen reducción, negación do corpo e de nós mesmas, e perpetuación de vellos valores. Nos loitamos por unha educación en igualdade que nos axude a construir novas relacións. O número de falantes da nosa lingua é cada vez menor, quedando reducido a, un de cada catro, a unha de cada catro persoas que falan o so galego entre os 9 e os 15 anos. O galego está a sufrir a súa a nosa terra. Así, no ensino medio cada vez ensinarse menos en galego, e falase de ridículos insultantes decretos que que imos rematar sabendo falar máis tres linguas. O idioma está en perigo, tanto no ensino como na sociedade, e nós, como estudantes galegas, reivindicamos un ensino monolingüe, no que se nos ensina a nosa historia e non se perda o noso pasado colectivo. Por todo isto, as organizacións, asambleas e colectivos que asinamos este manifesto, queremos facer un chamamento a todo estudantado lo que no, e impedir que cada vez menos que cada vez en menos más, el 26 de febrero salimos a rúa contra los recortes no ensino por una educación popular, no patriarcal, galega, científica y de calidad. Ahora creo que va a un Problema. ¡Es muy unha vez máis eh, saudamos esta, esta convocatoria, esta manifestación que se dá con motivo de defensa dos intereses que temos como estudantado contra as medidas de ataque que está emprendendo unha e outra vez os distintos gobernos da capital. Eh, saudamos, como non, este novo intento que facedes todos vos, eh, ese esforzo que facedes por vir aquí, a pois choiva, por agarrar e por dar a batalla na rúa. Non sabemos que ese é o camiño e vos animamos a continuar nesa senda, pero non só a vir un día aquí a unha manifestación, botar os santos cánticos volver tranquilos para vos a casa coa conciencia tranquila. Nós pensamos que se a loita ten que continuar, ten que recrudecerse, exixe tamén maiores esforzos. Iso implica que temos que organizarnos nos, nos nosos centros de estudo, nos nosos barrios, nos nosos centros de traballo, e que é aí onde temos que dar a batalla, organizándonos por, nós, por nós mesmos eh, sendo nós os propios protagonistas da loita non agardando a que ninguén faga as cousas por nós ou movas convocatorias por nós, senón sendo os verdadeiros protagonistas da historia. Os chamamos, por tanto, a que vos organicedes, a que vos organicedes en asambleas, a que disputades os vosas compañeiros e compañeiras nos centros de estudo, porque só así, só comezando a tomar as decisións democráticamente dende a base dos nosos centros de estudo, poderemos construir un movimento estudantil a altura das necesidades históricas que temos por diante. Por iso vos chamamos a combatir dende os vosos propios centros de estudo todas estas medidas, as que sexades os protagonistas desta intensa volta que temos por diante e que non vos deixedes amedrentar. Chamamos vos a que vos organicedes, a que vos organicedes constantemente nos vosos centros de estudo Vedes a batalla dende aí, porque esta é unha batalla que vai para longo, e non é algo que se poida reducir a inclusas castas, que non sabemos moi ben a que se refiren que non, que, que non están reducidos a unha cuestión de responsabilidade de xestión. Ignora a naturaleza criminal deste sistema capitalista. Non sabemos que para acabar con esta explotación, coa destrucción dos nosos dereitos, coa destrucción da sanidade pública, temos que organizarnos, temos que ser conscientes tamén de que a noite vai ser longa e vai ser dura, e por lo tanto, é necesario tamén plantexarse o objetivo de derrubar este sistema podrido capitalista ideado a cerqueira da historia. Vamos para a Christus.